Astă seară este despre a reflecta. Uh, în dicționar este uh, a gândi profund și pentru mine uh, a reflecta în sensul ăsta este într-adevăr a mâna ușor lucrurile, dar mai este și sensul de a oglindi. Și cunosc un exercițiu pentru îndrăgostiți sau pentru cupluri, acela de a te uita în fiecare zi la partenerul tău ca și când ar fi Uh, ca și când te-ai uita într-o oglindă sau într-un lac, uh, timp de două minute, fără să vorbești. Și făcut 10-20 uh, de zile, se produce ceva magic între voi, o conectare neobișnuită. Și cred că a reflecta este exact cum, cum spune și exercițiul ăsta, să te uiți ca și când ai trimite imaginea ta în acel lac în acea oglindă, la acel partener și ea s-ar întoarce înapoi la tine, cumva. Te invit să reflectezi asupra acestui exercițiu și să-l faci, bineînțeles. Ciao!